喂，喂，仲未得翻个歌嚟未啊？ 三个月啦，我啱啱先至唔使用拐杖行路啊！我都知道你好辛苦噶， <laughs> 但系你一定要振作啲，做晒啲物理治疗佢啊！我都好想见翻嗰个以前好有活力嘅你啊！振作？你而家同我讲振作？我咩都冇晒啦！ 點解上天要喺我最好嘅時候攞咗曬所有嘅嘢？點解我咁唔好彩？我而家都唔可以好似以前咁行路，都唔知仲唔得打籃球啊！唔係咁噶，不幸都有佢幸福嘅一面㗎。不幸可以教識人真理，受咗傷就等於俾個機會你可以正視你嘅人生。好多人。 都係因為遇過困境，先知道幸福嘅可貴。

试下谂深一层，真正嘅幸福究竟喺边度？ 饭碗都已经旧成咁啦，点解你而家仲用佢嘅？嗯，先前我都唔知点解嘅，但系后来先发觉个饭碗就好似条毛巾咁，透过佢先至可以知道背后嘅幸福。即系见到呢个饭碗就提醒你唔好净系挂住眼前嘅名利。自从婆婆走咗之后，我一直都唔舍得换呢个饭碗。 其實我本來識得珍惜幸福㗎，但係我而家竟然變咗一個淨係識睇眼前名利嘅人。睇嚟，我哋越成熟，就越要去思考幸福究竟係喺邊度。